को आया बड़े खुशी को साथ लेके नए नए रंग लेके दिल में उमंग लेके happy happy happy happy birthday happy happy wish you happy birthday happy happy happy happy birthday happy happy wish you happy birthday दिल से दुआ है सारे जहाँ के खुशियाँ तुमको मिले happy, happy, happy, happy birthday. Happy, happy, wish you happy birthday. Happy, happy, happy, happy birthday. Happy, happy, wish you happy birthday. Happy खुशियों के सावन को ये दिन लाता है साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है आया जन्मदिन तेरा ये मन आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है हौसले गाले है सुहाना ये सफर तुमको लगे हमारी ये उम्र हौसले गाले सफर तुमको लगे हमारी ही उम्र ये दिन खुलाता है प्यारे नजारे लौट के ना आएंगे पल ये सुहारे अवसर खुशी का अवसर खुशी का आता है हर साल रंग नए लाता है तो फिर सारे लाओ इस पल को सजाओ गीत प्यारा गाओ जन्मदिन ये मनाओ दामन दुआओं से बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में तुझे यार आज मेरी गलियां बसाए तेरे संग में अलग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फसले बस एक तू एक मैं और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू सांस में भी तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में लग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फसले बस एक तू एक मैं और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरा तेरी जान है मेरी अब से जिक्र तेरा न जाए मेरी अब से बुरा भी तुझे यार आज मेरी गलियां हसान तेरे संग में